سلام عليكم رحمة الله وبركاته። ውድ አበሻ ሰላም ቲዩ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ አንድ የመጣነው ነገር አለ። ከዛ በፊት ኢንሻአላህ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ አበሻ ሰላም ቲዩ ብላችሁ search አድርጉ። ከዚህ የሚመጣላችሁን ሬክላም ማለት በመንካት ተቀላቀሉ። subscribe በማድረግ ያው ቪዲዮዎች የምንለቅበት አለ። ያው አንዳንድ እንደምታዩት screen ኑ ላይ ማለት ነው ወቅታዊ የሆኑ ነገሮች እንዲሁም ማለት የሚያጋጥመን ነገር ከዚህ በፊት ማለት ነው ስለ አባዱ ተማሪ ትምህርት ቤት ላይ የደረሰባቸውን ጥቃት ማለት ነው እያወገዝ እንገኛ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ስለ የዘገብንበትም ይገኛል እና ማለት ነው እንሻላ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ subscribe like አድርጉልን ዛሬ ዘለላችሁ መጣ ነው ደግሞ አንድ ነገር አለ። እሱን ምንድን ነው ሰያ IT Tube የሚላለ ምንድነው ምንድን ነው ያው አንዳንድ የስልክ ጥገናዎችን ሊሆን ይችላል። ሁሉንም ያው እንደምንመለከተው screen ላይ እየሰራልን ይገኛል እና ማለት ነው ኢንሻአላህ ወንድማችን ማለት ነው subscribe በማድረግ ለስራው ማለት ነው አድናቆቱን እንስጠው። ይህ ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። ኢንሻአላህ እናግዝ Android version ኖችን አሰራር hack WiFi hack የሚደረጉ አሰራሮችን ባለ ሁለት ኤርፎኖችን በብሉቱስ የሚሰሩ ስራዎች ማለት እየሰራልን ይገኛል። ብዙ በርካታ ቪዲዮዎችን ከሱ እንጠብቃለን። ይህን ይመስላል። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። like፣ share፣ subscribe